Pomnik Melchiora Wańkowicza w Piszu nad rzeką Pisą a tutaj jakaś pamiątkowa tablica okazuje się, że pan Wańkowicz w 1935 roku odbył podróż po Warmii i Mazurach owocem wyprawy był reportaż pod tytułem Na tropach Smętka szacun dla pana Wańkowicza